Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje, galera, mano, que horas são? 8h21 8h21, Gabriel, o que você tá fazendo gravando de 8h21 da manhã? Ai, ah, meu pai do céu, eu tô com cara de sono, eu sei Mas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu sou o Bel e hoje eu trouxe pra vocês Taste Capas Um jogo de fugir da prisão, acho que é Taste Capas Taste Capas Ah, sei lá, não sou bilíngue então vamos lá. Já dê seu like, inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal. E outra coisa, também, se você ainda não começou a assistir nossa saga de Minecraft, vai lá, tio, eu vou deixar o link aqui na descrição. É, bom, no momento que esse vídeo já está saindo, saiu o sétimo episódio já, então... É, eu não vou dar spoiler para quem ainda não assistiu. Então, vai lá e vamos embora. Vamos lá, eu vou jogar três Sei que minhas redes sociais também, estão tá aparecendo aqui embaixo. Vamos lá. É, bom, no caso eu tenho que fugir da prisão. Center Priest. Ah, pra você que não sabe, eu já joguei esse jogo no meu canal aqui. Eu não sei se tá aparecendo a thumb, não. Não, não vai aparecer thumb, não. Você que vai procurar. Pesquisa no meu canal, é T-Scappers. Vai aparecer, eu vou colocar, eu vou criar uma playlist só de T-Scappers. Se esse vídeo for ao ar, eu vou criar uma série de T-Scappers, eu tentando fugir da prisão. Então vamos lá, beleza, ó. Pra você que ainda não viu T-Scappers, é um jogo de fugir da prisão. Então eu tenho que mais ou menos libertar essas prisões. Libertar, isso mesmo. Peraí, deixa eu voltar. Configurações. É, virtual controls. Music no. Ah não, eu queria colocar em, em português, mas não tem como. Queria colocar em português, mas não tem como, vocês não vão entender nada. Nem eu. Mas tá bom, né? Então vamos lá. Star. Beleza, tem várias prisões. Então primeiro eu vou ter que fugir dessa daqui. Depois dessa daqui depois dessa daqui, depois dessa daqui, depois dessa daqui, depois dessa e por último essa daqui, que vai ser a mais difícil de todos, ou seja, vai demorar para me chegar lá, meu irmão. Então, se você apoia essa série, dê seu like, inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos. Lembrando, esse vídeo é classificado para livro todos os puros, mas tem alguns vídeos que são classificados para mais de 10. Então, ah, eu não vou falar isso no, no, nesse vídeo não. Ai, pra lá, ta ta ta. Eu tô gaguejando demais porque eu acordei muito cedo. Então vamos lá, New Game. Ah, tem como eu customizar meu personagem, eu tinha esquecido disso. Meu nome. É. Ah, vai ser só Gabriel. Concluído. Não. Nem, não combina nada comigo. Não. Não. É, mais ou menos. Deixa eu ver se tem outros. Eu não sou careca. Desculpa quem é careca, não. Sorry. Desculpa. Não, não, não, uh-uh, não, não, não. Ah, vamos desse mesmo. Ah, tinha esquecido disso, tem como eu customizar as pessoas. Então vamos lá. Vladimir. Ah, já que o nome dele começa com V, eu vou colocar ele de Valdemar. Meu Deus. Valdemar. Beleza, você é o Valdemar. Vamos ver que é o oficial. Oficial Officer. Você vai ser oficial. Ah, lembrei, Clodosvaldo. Pra você que não sabe quem é Clodosvaldo, é o nosso villager do mundo Minecraft. Acabei de dar um spoiler. Clodosvaldo. Ah, eu conheci o irmão do Clodosvaldo também. Sabia? Eu já dei o um nome pra ele. Quer dizer, eu. Oxi. Clodosvaldo. Ah, não tem como colocar mais que isso. Então vai ser Clodosval. Só isso. Clodosval. Beleza, seu nome. Eu queria colocar Floresvaldo, mas. Floresvaldo. Ah, vai. Não, cancela. Seu nome vai ser sem mesmo. Os únicos customizados vão ser o Valdemar, o Taylor. Não. Ah, caramba, quanto bandido. Nossa. Não, quanta gente. Não é assim não, pelo amor de Deus. Calma, Gabriel. Então vamos lá, tá carregando, agora é só esperar. Ah, e lembrando, enquanto espera aqui, se inscreve no canal. Eu sei, eu vou falar isso quantas vezes for preciso para você se inscrever. Já que você clicou nesse vídeo, você vai se inscrever. Pra receber todos os vídeos que nem esse. Então vamos lá. Ih, eu tô dormindo. Preguiçoso. Igual na vida real. Ok, eu não tô entendendo nada. Escaping. Oh. Good times. Ok. Beleza, eu tenho que escapar da prisão. Ah. Uh, meu Deus. O que eu vou ter que fazer agora? É o que? É o que, meu querido? Ah, tá. Entendi. Coloquei esse negócio aqui. Aqui, B. Pronto. E agora? Mas assim Ah! Au! Au! Agora eu entendi. Entendi. Estendi. Ah. Vamos embora, tem que sair da prisão. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ah, eu vou sair na cabine de um preso. Sai, sai, sai. Ah. Beleza. Ah. Comprei um sabonete. Isso é um sabonete, não é possível. É o que mais, querido? Oh, eu não tinha comprado sabonete. Pause. Ah, vou colocar esse negócio aqui, levar. Isso aqui. O que, que eu tô fazendo, hein? E agora? Oh. Tenho que sair e dar um beijo nesse policial. Toma! Nossa, coitado. Ah. Ah tá, Estendi. Vou ter que me vestir de policial para fingir que eu sou um policial. Coloca a roupa. Agora eu tenho que fugir, né? Caramba, coitado. E agora, o que, que eu faço? O que, que eu faço, querido? consagrado, o que, que eu faço agora? Drake mate? What? Não, parei, eu preciso pesquisar o que é isso, velho. Vem cá. Eu não sei inglês. Faço a menor ideia. Peraí, deixa eu ver aqui. Mil milhão de anos depois. Oh! Eu não preciso nem mais pesquisar, caramba, meu Deus do céu. E agora A. B. B. Fugir da prisão. Tô fugindo. Foge. B. Vai, ah, tá. Meu Deus. Não, é lá. É. É aqui, meu querido. Isso, vai. Vai. Agora A. Fugir. Meu Deus fugir da prisão. Isso é só a primeira parte. Você entendeu? Isso é só a primeira parte. Não, sério, eu já vou abrir o Google Translate aqui. Pra se eu precisar de alguma coisa, eu já, já está com o bicho aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Fica aí que eu já ainda tô gravando aqui. Vamos lá. É. Beleza, acabei de acordar em outro lugar. Estou em outra prisão. Tem alguém me chamando. Gabriel, wake up. Wake up, you. Up. Wake up. Pelo amor de Deus. Gabriel, que isso, velho? Tem um palhaço me chamando. Nossa, coitado. Wake up, Gabriel. We dreaming. What? Beleza. Vamos lá. Agora eu preciso fugir. Agora eu vou ter um dia normal de... Bem-vindo ao Center Perch. Ok, beleza. Segurança, prisão, não vou ler nada disso. O objetivo é escapar da prisão. Ok. Tá bom, beleza. O meu. Marshall Clark. Ah. ah salva. Como é que eu faço isso? Controls. Ok. Tá bom. Beleza. Ah, oh, oficial Clodosvar. atenção. Ok, fala mais alguma coisa. Não tem como eu falar nada nesse vídeo. Porque eu só estou na prisão, tenho que tentar fugir da prisão. É your needs every or what? Ok, beleza. E agora, o que, eu faço? Brown e Taylor. Ah, esses dois caras aqui. Vamos pra... Eu acho que é pra comer, né? É, pra comer. Eu lembro dessa direção aqui. Vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Eu preciso pegar a comida. Como é que eu pego a comida? Já peguei minha comida? Eu peguei minha comida. Eu não sei porque eles ficam. não estão vendo, mas eu tô mexendo nas pernas. Eu não sei, eu não entendi porque eles ficam mexendo a perna. Acabei? Eu acabei? Eu não entendi. Tá, beleza. Vou pegar uma faquinha. Ou, oh, ok. Pegar duas facas e um garfo. Não entendi pra quê, mas tá bom. E agora? Tem que fazer o quê? Eu não tô entendendo nada. Beleza. Pera aí. Não! Era pra continuar ali, mula. O que eu faço aqui fora? Scapping? Oh, entendi. Ah, ali é o diretor. Ali é o diretor da prisão. Eu não entendi porque que tem um diretor da prisão, mas tá bom, beleza. É bom, agora é meu momento livre, é isso? Eu tenho um momento livre? Que isso? Alguém bateu no Brown? Ele tem isqueiro? O que, que é isso? E uma roupa de bandido. Que ótimo, Brown. Essa é minha cela? Marshall. O que que o Marshall... <coughs> não sei porque que eu engasguei. Uh, Marshall não tem coisa boa. Eu não sei pra que, que serve isso aqui. Eu preciso disso daqui. Já tenho isqueiro. Eu vou sair logo daqui. Oh, não, não, não, não, não, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Quem é que dorme aqui? Só queria saber. E eu tô do eu durmo aqui. Que isso, o cara tá só de cueca? O cara tirou, o cara tirou a roupa pra dormir. O Marshall lá. Tem como dar um soco no cara? Tem? Não sei. Vamos lá, beleza. Eu tenho que fazer academia. Eu tenho que ficar blindadão. Vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Eu tenho que ficar blindadão para poder fugir da prisão. Até rimou. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, querido, fica fortão. Olha o bebê chupando. Eu falar chupando manga, mas tá chupando chupeta. E vocês estão vendo que eu tô fazendo isso? Vocês estão vendo? Vai, faz academia, querido, pra ficar fortão. Vai. Vai, querido. Meu Deus. Tá bom, sai daí. Vai, corre. Vai correndo, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, corre, corre, corre, corre, corre. Nem eu consegui fazer isso. Nem eu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tem que ficar apertando muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Beleza, eu sei que esse vídeo não tá nada interessante, mas é só eu fazendo isso, tá ligado? Eu tentando fugir da prisão, mas eu, primeiro eu tenho que ficar blindadão. Pra poder fugir da prisão. Imo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ah, e pra você que ainda não é um Minecrafteiro, se inscreve no canal e vai assistir a série de Minecraft. Aí você vai virar um Minecrafteiro. Vai, vai, vai, vai, vai. E aliás, faz parte do clube de, clube de membros aqui do canal. Lá no Sparkle. Ó, tô com 54, comecei 40. Oh, eu tô cansado, eu preciso ir a mimir. A dormir. Eu preciso dormir. Vamos, é minha cama. Eu preciso dormir. Ah, minha cama é ali. Minha cama é onde, querido? Eu preciso entrar aqui, é? Ah, eu preciso lavar minha roupa. vou ficar pelado? como dar soco. Boa. Como é que eu boto minha roupa pra lavar? Como é que eu boto minha roupa pra... Eu, sou, tô socando a máquina. Oxi. Eu me escondi. Isso aqui é o quê? Absolutamente nada. Ah, eu preciso primeiro tirar a roupa, né, Gabriel? Ô, oh, mula. Tá bom, tira a roupa. Deixa eu pegar minha roupa. Deixa eu pegar minha roupa. Ah, vou ter que tirar alguma coisa do meu inventário. Ah, meu pai tem. Ah, depois eu lavo minha roupa. Nem que eu vire um porco. Toma. Tem como socar mesmo? Não tem não? Não tinha como eu socar. Não era com B? Vem cá. Vem cá, eu preciso fazer um teste. Eu quero conversar. Vem. Vem. Vem cá. Vem cá, querido. Eu preciso fazer um teste. Não, não tem como lavar a roupa. Ó o Valdemar ali. Fica parado, Valdemar. Valdemar. Ai, meu pai eterno. Inventário. Agora você não quer mais que eu vá lavar a roupa. Ah, meu pai eterno. Pra onde é que você quer que eu vá? Ah, eu tenho que ficar blindadão, beleza. Vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Isso. Ah, eu tô cansado, eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Eu tenho que dormir. Deixa eu dormir. Vai, querido. Não, não tem como eu me ficar blindado agora, não. É, esse aqui é, meme, é o meu mesmo. Deixa eu dormir. Eu preciso dormir. É muito sotaque de paulista. Desculpa os paulistas, mas é muito sotaque de paulista. Eu preciso dormir. Vai, recupera energia. Eu também preciso recuperar energia. Daqui a pouco vai ter mais outra coisa pra fazer. são 8h37 da manhã. Meu Deus. Nunca pensei que ia acordar tão cedo. Beleza. Então, galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixe seu like, inscreva no canal se você quer que eu traga mais coisas aqui pro canal desse jogo aqui. Eu sei que vocês não gostaram muito. What? No. Yes. Eu preciso ver se salvou. Se não salvou, vou ter que fazer todo o percurso de novo. Ah, não. Salvou sim. Então, beleza. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, dê seu like, inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos do canal. E também se inscreve. Eu acabei de falar isso, mas tá bom. Então, é, é pra vocês se inscreverem nisso. E ah, também segue nos sociais que tá tendo muita coisa boa por lá. Então, até o próximo vídeo. Valeu!